aku sebenarnya minta maaf bos aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung tuh bos tuh bos posisi tolong rekan-rekan bantu kondisikannya ya nih saya aku sebenarnya minta maaf bos aku kena tilang tapi dimintain bawangnya satu karung tuh bos tuh bos posisi tolong rekan-rekan bantu kondisi tuh bos posisi tolong rekan-rekan bantu kondisi kayaknya ya nih saya dimintain satu karung dikasih uang 100 ribu nggak mau mintanya satu karung bawang plat nomor A 3870MI